Kemarin gue mengalami insiden kecil gara-gara terlalu bersemangat buat bikin video klip lagu gue. Tuh linknya di atas kanan atau cek aja di deskripsi. Jadi gue taruh gitar sembarangan dan bisa lihat di sini ada retakan. Retakan ini dia terus sampai ke belakang tuh, ya. Terus sampai ke belakang sampai ke sini. Oke. Nah, di sini yang menjadi gangguan adalah kenapa gue harus pakai kapo. Lu lihat dari samping, fret ini lebih tinggi. Saking tingginya dia bisa masuk senar. Tuh. Ya. Tuh, lihat tuh. Senar bisa masuk sini. Hebat kan? Makanya gue perlu kapok. Kerusakan kecil tapi fatal, karena otomatis nada-nada yang ada di belakang daerah fret yang retak tadi jadi nggak bisa dimainkan in tune. Tadi campur enak gue putusin buat akalin dengan beli kapo di master. Linknya di deskripsi ya rusaknya di sini ya gue mau pasang kapok di sini kenapa di sini ya soalnya biar gue masih banyak tempat yang bisa dipakai kapok ini gunanya buat gimana sih cara masangnya gue nggak pernah pakai kapok sebelumnya ya e, bakal kelihatan kayak stupid bastard gitu oke kapok ini gue pasang di sini cerap Si dia akan secara otomatis bikin fret-fret yang ada di sini tidak berguna. Jadi gue menggunakan kapo sekarang bukan buat mainin chord, open chord yang orang biasa pakai kapo untuknya. Apa sih bahasa Indonesia-nya tuh ngomongnya? Tapi gue pakai untuk ngatin ini supaya ini tetap bisa dipakai secara normal jadi ya nanti tutorial selanjutnya gue bakal tetap pakai tema standar. Alasannya sih sederhana, supaya gue nggak pusing sendiri kalau bikin lagu atau tutorial. Hari ini kapunya datang, ini unboxingnya. Karena kualitasnya bagus, kapo ini punya kegunaan lain buat gue, yaitu sebagai pengganti grip master. Ini kelihatan uh, dari catnya ya, catnya kurang kurang bagus. Ya gimana, harga puluh ribu loh. Mau bagus gimana, yang penting berfungsi. Nah ini bisa buat tuh grip pelatihan jadi lu menghemat sebetulnya dengan 20 ribu lu bisa dapat uh, barang yang harganya 150-an Oke? Okay? Tahu kan kalau Grip Master itu harganya lumayan, ya cukup jauh lah sama kapo yang cuma 20 ribuan ini. Ingat ya, belinya di Master yang gambar Spiderman. Ini linknya. Nah, ini jadinya gitar gue setelah pakai kapo, jadi bisa dipakai lagi. Ya sambil nunggu ada rezeki lebih buat ganti necknya sekalian, terus bodinya, terus tunernya, terus pickupnya. Itu sih jadi gitar baru ya.